Բարև ձեզ։ Մինչ այսօր մենք խոսացել ենք boolean արժեքների մասին։ Ասել ենք, որ ուրեմն boolean-ը կարող է ունենալ երկու տիպի երկու արժեք, հա, երկու տարբեր արժեքներ՝ true կամ false։ Մենք նաև հասկացել ենք, որ ուրեմն արժեքները կարող ենք համեմատել իրար հետ, Եվ այդ համեմատումը կարող է բերի, ուրեմն կամ վերադարձնի boolean արժեք։ Եթե համեմատումը ճիշտ է, կվերադառնի true, եթե false, եթե սխալ է, կվերադառնի false։ Ուրեմն եկեք տեսնենք մի օրինակ, հա, եկեք ուրեմն user user-ից prompt անենք, ուրեմն let x հավասար է prompt how old are you հա քանի տարեկան եք դուք Եվ այս պլյուսը դրեցի իր արջև, որտև քանի որ պրոմպտը մեզ վերադարձնում է ուրեմն տեքստային արժեք, հա տեքստային պատասխան, մենք այս պլյուսով ուրեմն այդ տեքստը կվերածենք թվին եւ կօգտագործենք x-ը իբրև թիվ։ Այսինքն հիմա ես x-ի տեղը եկեք գրենք, չգիտեմ, user response։ Հա։ User-ի պատասխանը, user response։ Հիմա կարող ենք ասենք if, եթե user response-ը ավելի մեծ է, քան ասենք թե 18, եկեք alert անենք, alert անենք, yay, կարևոր չէ։ Հա, ինչ-որ sense բան։ Բա։ Բլա բլա բլա։ Կնեք։ Ահա, այդ անգամ ստացվեց։ Okay։ Կարող ենք sense բան անենք, չէ՞, ու սա կարող ենք ուրեմն աշխատացնենք եւ տեսնենք, ուրեմն how old are you, ասենք թե գրեցի 19-ը, yay։ Իսկ եթե 10-ը ուրեմն 8 գրեի, բաժա false սա կլիներ եւ ոչ մի բան չէր եւա էկրանի վրա։ Հիմա մենք ուրեմն ունենք մի քանի boolean օպերատոր այս օպերատորները, օրինակ ինչպես որ մենք ունենք պլյուս, մինուս, բաժանապատկում, բաժանում, այս մաթեմի օպերատորներն են, որոնք որ աշխատում են թվերի վրա չէ, իրանք երկու կողմից երբ որ տեսնում են թիվ, իրանք անում են ինչ-որ մաթեմատիկական օպերացիա, ասենք պլյուսը գումարում է իրանց, հա, հանում է, ուրեմն հանում է մեկը մյուսից եւ այլն։ Կան նաեւ boolean օպերատորներ։ Սա օպերատորներն երբ որ տեսնում են ուրեմն երկու կողմից boolean արժեք կա, true կամ false, նրանք ինչ որ մի գործողություն են անում, ինչ որ որոշում են կայացնում եւ նորից վերադառնում են boolean արժեք։ Okay, եկեք տեսնենք մի օրինակ։ Պատկերացնենք մենք ուզում ենք տես alert անենք Y միայն այն դեպքում, երբ որ user response-ը 18-ից մեծ է, բայց 60-ից ցածր։ Կամ եւ 60-ից ցածր ավելի շուտ, եւ։ Ինչպես կարելի է եւ գրել։ Այսինքն մենք ուզում ենք sense բան անենք։ User response-ը թող լինի ավելի մեծ, քան 18 եւ user response-ը, այս նույն user response-ը թող լինի ուրեմն 60-ից քիչ։ Okay։ Հիմա եւ Պարզա հայերեն չեն չի հասկանում կոդը եւ չկա։ Դրա տեղը կա այսպես։ Սա նշանակում է եւ։ Okay, JavaScript-ում եւ իրականում շատ ուրիշ տարբեր լեզուներում։ Սա նշանակում է եւ։ Եվ այս եւը կվերադառնի true այն դեպքում, երբ որ ցախ կոմինն էլ է true եւ աջ կոմինն էլ է true։ Մնացած բոլոր դեպքերում նա կվերադառնի false։ Այսինքն, եթե սրա արդյունքը լինի false, սրա արդյունքը լինի true, այս եւի արդյունքը կլիներ false, որտեղ մի կողմը false է։ Երկու կողմներ պետք է լինեն true, որպեսզի նա վերադասնի true։ Եկեք ստուգենք։ Ուրեմն սա աշխատացնենք, եկեք դնենք, չգիտեմ, 20, որը ավելի մեծ է քան 18, ավելի քիչ քան 60, տեսանք yay, շատ լավ։ Հիմա եկեք ուրեմն դնենք, չգիտեմ, 61 կամ 60 կարող ենք դնենք։ 61։ Բան չտեսանք։ Ինչու՞։ Սա ճիշտ է, սա վերադասես true, որտեղ 61-ը 18-ից շատ է։ Բայց սա քանի որ վերադասրեց false, այս եւը and օպերատորը and and նշանակում է եւ վերադարձած false հետեւաբար, okay? Okay, այսինքն մենք կարող ենք ասենք եւ։ Իսկ մենք եթե ուզում ենք, ասենք թե sense բան ասենք։ Մենք ուզում ենք ուրեմն y ասենք միայն այն դեպքում, երբ որ user response-ը կամ 18-ից մեծ է, կամ ասենք, չգիտեմ, 10-ից քիչ է, Okay, կամ ոնց գրենք այս կամը, կամ այսպես ոնց գրենք։ Ծրագրարման մեջ կամը արտահայտվում է այսպես, երկու սած գծիկներով։ Okay, սա նշանակում է կամ։ Կամը բոլոր միայն այն դեպքում, երբ որ երկու կողմն էլ false են, այդ դեպքում կվերադառնի false։ Մնացած բոլոր դեպքերում նա կվերադառնի true։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Եթե ես ուրեմն ստեղ գրեմ 20, չէ՞, Yay, ինչու, որովհետև սա եղավ true, քանի որ 20-ը ավելի մեծ է, քան 18-ը, սա եղավ false։ Բայց true կամ false վերադասում է true։ Okay, կամ։ Կամ նշանակում է որևէ մի կողմը գոնե պետքա լինի true։ Երկու կողմն էլ կարող են լինեն true։ Էդ էլ է true։ False կտա միայն այն ժամանակ, երբ որ երկու կողմն էլ false են։ Okay։ Um, okay, Մի հատ էլ օպերատոր կա, այս վերջին օպերատորն է boolean, խոսք եմ տալիս, Դա ոչ օպերատորն է։ Ինչ է նշանակում ոչ։ Ոչը նշանակում է մենք կարող ենք ցանկացած boolean արժեք շուրջ տալ։ Եթե ինքը true է դարձնել իրան false, եթե false է դարձնենք իրան true։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Այսպես, օրինակ ոչ ոչով Հիմա եկեք այս ամեն ինչը փակենք, փակագիծներով։ Հիմա ինչ է ստացվում, որ այս ամեն ինչը կաշխատի, կվերադասնի ինչ որ boolean արժեք, չէ՞։ Հետո այս ոչը շուր կտա իրան։ Եկեք փորձենք։ Այսինքն եկեք օրինակ սա դնենք and եւ տանք մի արժեք, որը 18-ից շատ է։ Հիմա տեսնենք ոնց կաշխատի, եթե մենք 10 տանք 20։ Տեսնենք եկը տեսնենք թե չէ։ Տեսանք։ Այդ ոնց։ Ուրեմն 10, քանի որ սա 20 էր, սա դարձավ true։ Չէ՞։ Սա, քանի որ 20 է, 20-ը ավելի քիչ չի, չի քան 10, դա դառավ false։ Բայց հետո այս սա շուր տվեց մեր boolean-ը եւ սա դառավ true։ Եվ true եւ true վերադառնում է true։ Okay։ Այդպես, այսինքն մենք ունենք 3 հատ օպերատոր՝ եւ, and, ոչ, not եւ or կամ։ Հիմա եկեք մի քանի հատ ուրեմն վարժություններ անենք, որպեսզի տեսնենք մենք հասկացանք դա թե չէ։ Պատկերացեք հետեւյալը։ Let x image թող լինի, չգիտեմ, 20 այդ y-ի մեջ, թող լինի ուրեմն x-ը թող ավելի մեծ լինի կամ հավասար 20-ին, կամ չէ, եւ այս փակագիծների մեջ թող լինի ուրեմն x-ը թող x գումարած 10 թող լինի հավասար 30-ին կամ գրեք ինչ եկեք 11 գումարած թող լինի 35 կամ ինչ ասենք x հանած 3 թող լինի ավելի մեծ, քան 10։ Հա, ոնց որ x-ն հա, ճիշտ է։ Այպես տենց հետո այս ամբողջի ուրեմն արդյունքը եկեք շուրտանք, շուրտանք, գիտեք ինչ, շուրտանք, շուրտանք Հա, այս հետաքրքիր է։ Հիմա եթե ես alert անեմ y-ի արժեքը, ինչ կստանամ։ Մի հատ մտածեք։ Եկեք տեսնենք։ False։ Ինչու։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն սա ինչ կվերադասնի։ Սա կվերադասնի true, չէ՞։ Դες եղավ true։ Հետո եկանք ստեղ x մինուս 3 եղավ 17, 17-ը ավելի մեծ է, քան 10, այո, այսինքն այս ամենը պետքա որ լինի true, չէ, սա շուր կտա այս քանը, true-ն կդարձնի false, հետո սա շուր կտա կդարձնի true, հետո սա շուր կտա ու կդարձնի false, Հիմա x x-ը, որը 20-ը գումարած 11 կլինի 31, որը հավասար չի 30-ին, սա կտա false false կամ false վերադարձնում է false, true եւ false վերադարձնում է false։ Ահա մենք ստացանք false։ Հիմա հետ կա, հետ եկանք։ Ստեղ ենք ոնց որ։ Ահ, սենց։ Okay, իսկ okay, հիմա եկեք մի հատ ուրիշ տարբերակ փորձենք։ Պատկերացրեք, մենք ունենք ոնց ասեմ, ուրեմն x-ին x-ը ավելի քիչ է քան 5 կամ մի հատ ուրիշ գործողություն, գիտեք ինչ, եկեք ավելի խոճուչ բան ասեմ, x-ը ավելի քիչ է քան 5 կամ եւ, հա, եւ x-ը ավելի մեծ է քան 100, այդպես ամենը ուրեմն շուռ ենք տալիս, նորից ենք շուրջ տալիս, հետո նորից ենք շուրջ տալիս, ինչու՞ չէ։ Հետո ուրեմն դա այդ ամեն ինչի ուրեմն արդյունքը այս ամենի արդյունքը ցախ կողմից, մենք ասում ենք or այս ամեն ինչը աչ կողմից, որը կլինի ինչ որ x-ին գումարած 20 ավելի մեծ է, քան 20 կամ x-ը հավասար չի 3-ին Եվ այդ եկեք շուրջ տանք։ Չեմ է պատկերացնում։ Okay, սա ինչ կտա։ Այն ինչ որ абսուրդ կոմբինացիա է։ Տեսնենք։ Աշխատացնենք։ Տվեց true։ Եկեք հասկանանք ինչու։ Ուրեմն սա կտա false, չէ՞, որտեվ x-ը բարձր 20-ից քիչ է, սա եղավ false։ Եվ դե իրականում արդեն աջ կողմինը կարող ենք չնայենք էլ, որտեղ գիտենք, որ եւը false է տալու, քանի որ ձախ կողմինը false է, բայց դե համենայն դեպս եկեք նայենք։ Ուրեմն parse-ը սա էլ է false։ False եւ false, տալիս է false։ Հետո այս առաջին ոչը շուր կտա false-ը կդարձնի true։ Այս կշուրտա իրան կդարձնի false։ Այս էլ շուր կտա այդ false-ի ու կդարձնի true։ Okay. Ուրեմն ձախ կողմից մենք ունենք true, եկեք փակագիծները արդեն հանենք։ Okay. Ձախ կողմից ունենք true։ Դե true կամ որևէ բան միանգամից true է տալու։ Արդեն կարող ենք աջ կողմինը չնայենք նույնիսկ, որտեվ կամը, քանի որ արդեն ձախ կողմինը ունի true, արդեն կունենա true։ Վերջ։ Բայց դե համենայն դեպս եկեք լուծենք։ Ուրեմն 20 գումարած 20 ավելի մեծ է քան 20, այո, որտեվ 40 ավելի մեծ է քան 20, սա կլինի true։ Սա էլ է արդեն այս մասն էլ է, քանի որ or-ը արդեն լինելու true, քանի որ ցախ կոմինը արդեն true է։ Բայց դրա դե մեկը եկեք լուծենք։ Ուրեմն սա 20-ը հավասար չի 3-ին, այո, սա true է։ Այս ոչը շուր կտա իրեն եւ կտա false։ Բայց true կամ false վերադասնում է true։ True կամ false վերադասնում է true։ Եվ մենք ահա ստացանք true։ Okay, այտենց ոնց որ հետ վերլուծեցինք այդ խնդիրը։ Okay, մի օրինակել եւ կարծեմ արդեն մոտավորապես կհասկանաք։ Okay, but նայեք, let y be not not not not not true։ Թողնի, ինչու՞ չէ։ Let z be x-ը ավելի մեծ է 24 let y be x uh, b x ավելի քիչ է քան կամ հավասար 29 21-ին կապ չունի։ Let uh, x-ը a-ը թող լինի ուրեմն x-ը ավելի մեծ է, քան 300 Հիմա լոգիկա ինչ որ գրենք։ Let r be y կամ փակակիցներ բացենք, ինչու՞ չէ։ Ուրեմն z եւ a զի և a կամ ոյ, կամ y։ Այսօ եկեք շուտ տանք։ Չու խառը բան եմ ասում, չեմ է պատկերացնում ինչ արնելու։ Okay։ Եվ եկեք alert անենք alert r։ Եկեք փորձենք տեսնենք ինչ կլինի, հա, այս խառը վիճակի մեջ։ Run ինչ որ ստեղ սինտակտիկ միած սխալ եմ արել, մի վարքյան, կնայեք, կնայեք, կնայեք, y has already been declared, y, y, y, y-ը երկու անգամ եմ ստեղծել, ահա, y, ուպս, ուպս, ուպս, ուպս, ուպս, y-ը ուրեմն ստեղից հանում ենք, դարձնում ենք b, y-ը ստեղ օգտագործել ենք, ես էլ թող լինի b, ահա, մոտավորապես սենց խառը բան, աշխատացնում ենք, false, ինչու, okay, եկեք ուրեմն լուծենք, ուրեմն, true-ն, այս առաջինը շուր կտա, կդարձնի false, Հետո այս մեկը շուր կտա, կդարձնի true, հետո էլի շուր տվեցինք, դարձանք false, հետո էլի շուր տվեցինք, դարձանք true, հետո էլի շուր տվեցինք ու ստացանք <gasps> false։ Հուֆ, okay։ Հետո 20 ավելի մեծ է, քան 4, այո, true։ x-ը ավելի քիչ է, քան հավասար 20-ին, 21-ին, այո, true։ x-ը ավելի մեծ է, քան 300, 20 ավելի ավելի մեծ չի, քան 300, այս եղավ false։ Okay, հիմա ուրեմն y-ը եղավ false, z-ն եղավ true, a-ը եղավ false, եւ b-ն եղավ true։ Okay։ False կամ true այսքանը կվերադառնի true, չէ՞։ Ամ, так այսքանը կվերադասնի true, հետո ոչը շուր կտա true կդարձնի false, true և false կվերադասնի false, չէ, որտեվ եւը պետք է երկու կողմներ true ունենա, որպեսզի true լինի, այսինքն սա եղավ false, false կամ false վերադառնում է false։ Եվ ահա դրա պատճառով մենք ստացանք false, okay։ Ամ հուսով եմ այս երեք օպերատորը բարձեն, ուրեմն մենք ունենք կամ or and եւ եւ not ոչ Երեք օպերատորներն է վերադասնում են boolean արժեք եւ աշխատում են boolean արժեքներով, աչից եւ ձախից։ Հուսով դա պարզ էր, բարդման չկա ստեղ։ Հույսով շուտով կհանդիպենք, առայժմ։